ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට කාලෙකට පස්සේ හිතේ හැටියට සතුට වෙච්ච දවසක් තමයි ඊයේ දවස. ඒ වගේම අවුරුදු 8කට පස්සේ අපිට ආසියානු කුසලානේ දිනා ගන්න වරම් හම්බ වෙච්ච දවස තමයි ඊයේ දවස. ඒ නිසා ඒ පුදුම සතුට හිතේ තියාගෙන නිදාගත්ත සමහරු තාම නිදි. තවත් සමහරු ඒ ගැම්මෙන්ම නැගිටලා උදේ වැඩ පටන් අරන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ මැච්චකේ වෙච්ච දේවල් එතකට ඒ මැච්චකින් ඉස්රහට අපිට වෙන දේවල් මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න අපි මේ වෙලාවෙ සම්බන්ධ කරගත්තා ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම නායකෙක් ඒ තමයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් නායක හෂාන් තිලකරත්න සුබ උදෑසනා කාශාන් මහත්මයා ගුඩමෝනිින් ගුඩමෝනි කොමද පම්බලු හෙන්නැති නාදකෙල් ඉතින් හෂාන් තිලකරත්න ඔබ වැඩි ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකෙක්ගෙන් අපිට මේ ක්‍රිකට් තරගේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගැන ලැබෙන එකක් අතකින් ලොකු දෙයක් ඉතින් ඒ මැච්චක බැලුව නේද ඒ මැච්චක බැලුවා ඉතාමත් සත් සතුටී මොකද ඒ අපේ අපේ ලංකාව ඉතාමත් විශේෂතු අවස් තරග දෙකක් තිබ එකක් අපි නෙට්බෝල් තරගේ දිනවා ඉළඟ අපි ක්‍රිකට් තරගේ දිනවා මංගේතන්න දැන් අපි මැච්චක බල දැම උදේ නැගිටල ඉන්න ආශයන කුසලානය අතේ තියාගෙන අතේ තියාගෙන <laughs> ඔයාට නංගිතින් කප් ගාල පුරුදු නැති කෙනෙක් නෙවෙයි නේද ඒනාට <laughs> ඒ අපේ මංගිතන්න අපේ රටේ තින තත්ත්ත් එක්ක අපේ රටට ආදරය කරන සීරම ප්‍රේක්ෂකයන්ට මුවගට හිනාවක් ලබා දුන්න විශේෂයෙන් අපේ අපේ කොල්ලොසක් අපේ කෙල්ලෝ ඒක ඉතාමත් හරිම විශේෂතු දවසක් ඉතින් හැම කෙනාටම ස්තුතිවන්තයන විශේෂෙන් අපි වාසනාවන්ත වුණා තරගේ තරඟ දෙකම නරම්බලා සතුටු වෙන්න ඒක මතන්න අපේ ජීවිත කාලය මං හිතන්නේ මම දැක්ක හොඳම තරගාවලියක් ඉතාමත් ලොකු ගමනක් ආව ඉතාමත් මහන්සියෙන් නොක දෝෂාරෝපණ මැද ආපු ගමනක හොඳ ලස්සන අවසානයක් තිබ්බා ඉතින් මං හිතනවා මේක දිගටම අපේ අපේ කොල්ලොටික කටිනිය කරයි කෙලම්කො දිස්තරහටන අභියෝග ජයගන්න මංගේතන මේ තරඟාවලිය ඒගොලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්න කෙලෙතින් සතුටුයි හැම කෙනම සතුට වෙනවා හරි මුද්දෝකින් අද අපි දවසක වන්නේ අනිවාර්යම් හෂාන අය දැන්ගේ මැච්චක බලන්නකොට මුලින්ම ටොස්සක වින් කරලා පාකිස්ාන් ටීම අපිට බැටින් දුන්නම අපිට අවාසියක් වෙන්න ඉඩ තිබුණා කියලා අපිට පොඩි බයක් ඇති වුණ ඒ ගැනවා මොකද හිතන්න නෑ එතකොටත් මම මම ලුකා විස් විශ්වාසෙන් හිට අප එතකොට ජයග්‍රහණක ලීවරයි ලෝක ලෝක ක්‍රිකට් වල තිබ අභිම අභිමානයසා ගෞරය අපිතකොට ලබාගෙන ඉවර ඉතිං ඒගේ ටොස්ස එක එක අපි පැරදිලා බැට් කරලා ලබාගත ජයග්‍රහණය තමයි ලොකුම ජයග්‍රහණ එකන්නේ කාටවත් අපි දැංගිල දික් කරන්න බ අපි ෆිල් කරලා අපි චේස් කරල නමුත් ඒ ඒ චැලෙන්ජ එක අපි ගත්තා විශේෂන් පනස්සට විකත් පහක්තිව වෙලාවේ අපේ බානුක සහ පළඳු ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා කරපු විදිය ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් අපි ඉස්සර කියන්නේ මේ ස්කිල් එක විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ අපේ අපිට නොලෙජ් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනුම තියෙන ඕන අවස්ථාවක තරගයක් අවාසි වෙන විදියට වෙන වෙලාවක කිහිල්ල දැනුම පාවිච්චි කරලා තරගය ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්න ඒ බුද්ධිය අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන ඒක ලොකුම ක්‍රීඩාවේ පරිණත වීම කියන්නේ මේකයි අන්තිම. එතකොට දැන් ඩුබායි තනනිල්ල මේක ගැන ඔයාට අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවනේ හෂානය. එතකොට ඒ හැසිරීම රාත්‍රී තරගයකදී පාකිස්තාන ටීමකට අවාසියක් වුණාද මොකක්දුනේ ගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ලොකුට ලොකු වෙනසක් තිබුණා කියලා අලුත් අනනිල්ලක් හැබැයි අපේ පන්දයන්නන් අපි දිගටම අපි දැක්ක මේ තරගාවලිය තුළම තාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන් අද තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ දුර්වලකම් හඳුනාගෙන ඒ පන්දු වැවීම ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක්. ඒක මම හිතන්නේ සියලුම කළමනාකාරීත්වයට ස්තුතිය පිරිනමන වෙනවා. මොකද ලේසි නැහැ පාකිස්තාන වගේ කණ්ඩායම දෙපාර පරාජය කරන්න. ඉතින් මේ තරඟාවලිය පුරාම ලෝකේ ඉන්න මේ ආසියාවේ ඉන්න මේ හොඳම ක්‍රීඩ හොඳම කණ්ඩායමට පරාජය කරන උනා. මම හිතන්නේ අපිට අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපේ අපේ ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකයන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ මේකයි. තව මං හිතන්නේ තවදුරටත් අපි ශක්තිමත් වෙලා ළඟ එන ලෝකුසලානේ මං හිතන්නේ අපි හොඳ හොඳ තරගයක් දිහා ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් තැනක ඉඳින් මම හිතනවා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ ක්‍රීඩකයන් වටා එකරාශී වෙමු. මොකද දැන් තමයි මේගොල්ලන්ගේ හොඳම කාලය එන්නේ ඉස්සරහට. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දසුන් ශානකගේ නායකත්වයේ තාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත යා ටීම් එක ඉස්සරහට මරන් ආව හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකක් දීලා අපේ ප්ලේයර්ස් ලගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක මේ ගැන අපි වචනයක් කතා කරමු. ඔව් මං හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායමේ තියෙන කණ්ඩායම් හැඟීම් ඉතාම උසස් මට්ටමින් තිබ්බ විශේෂයෙන් කණ්ඩායමේ අනිත් අය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් උසස් ගණයේ තිබුණා. දසුන්චාන ගැන කතා කරනවා නම් නායකෙක්ට නායකත්වයේ හරි මේ ගුණාංග පිළිබිඹු කරන්න යම්කිසි කාලයක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට යම්කිසි පරිණත වීමක් අපි දකිනවා දසුන්ගෙන්. ඒක ඉතාම සුබවාදී අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. ඉතාමත් හොඳ නායකයෙක් හැටියට අද ලෝකේ ඉඳලා ලෝකේ සියලු දෙනාම පිළිඅරගෙන තියෙනවා. හ්ම් හ්ම්. ආශානා අන්තිමට මහලම් ඊයේ මැච් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එක උනේ මොකද්ද? කවුද? මංහිතන්නේ පනසල්ට පහක් තියෙන වෙලාවේ බානුක රාජපක්ෂ සහ බනිදු හසරංගගේ පන්දුර පහරදීම ඒගොල්ලන් තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස එක පාවිච්චි කල්ලා ඒ පන්දුවට පහරදීම තමයි අපිට එකසි හැත්තාවක් කරා යන්න නිතින් ඒක මංහිතන්න අපේ එක තම ටලින් පොයිට හරි එහෙනම් අවුරුදු අටකට පස්සේ අපි මේ විදියට ආසියානු කුසලානය දිනාගත්තා ඒ සතුටත් එක්ක අපි විශ්කරමුණේ දහදවතින්ම ඉස්රහටෙන ලෝක කුසලානය දිනාගන්න මේ පුංචි රටේ ක්‍රීඩකයෝ හැම කෙනෙකුටම පාසනාව ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ඇත්තටම අපි ඔක්කොම ලොක බලාපොරොත්ව තියාගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල අපේ මේ පොඩි කොල්ලොට එක ඉතාමත් හුඟක් පොඩි වුණාට හුඟක් ලොකු දේවල් ඉස්සරහට කරයි අනිවාර්යෙන්ම එහෙනම් ඉතින් වාගේ වචනත් එයාලට අනිවාර්යෙන්ම ශක්තියක් වෙනවා thank you so much අපිත් එක්ක කතා කරන්න ගොඩාක් බිසි වෙලාවක හරි හරි ඔකේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් නායක හෂාන්තිල කරත්න මහත්මයා තමයි සම්බන්ධ උනේ බැට් එක දිනපු හැමෝම ගැම්මෙන් ඉන්න වෙලාවක. අපි ඉස්සරහටන ලෝක ගොසලානයටත් මේ වගේම ශක්තිමත්ව අපේ ටිම් එකට සප් එක දෙනවා කියලා හිතාගමෝකේ.